Xudo taolo Qur'onda o'sha siylay rahim qilgan bandalarni maqtab shunday oyatga yo'l berganki, astag'firu billah والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ular Alloh bog'lanishligiga buyurgan narsalarni, ya'ni qarindosh urug'chilikni bilan aloqani bog'laydilar. parvardigorlaridan qo'rqadilar va oxirat kuni hisob kitob kuni bo'lganda hisob kitobni noxush ketishidan cho'chiydilar qo'rqadilar deyapti demak Alloh buyurgan ishlardan bittasi bu xudoy e, qarindosh urug'chilikni bog'lashlik bu dinimizda judayam zarur bo'lgan ishlardan ekan zarurligini qarangki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis shariflarida aytadiki man kana yu'minu billahi val yawmil axir falyasil rahimahu muttafaqun alayhi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida aytadilarki kim deyapti kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa qarindoshlik aloqalarini bog'lasin deyaptilar yaxshi tafakkur qilaylik qarindosh urug'chilikni rasululloh shunchalik darajada zarurligini aytyaptilarki iymonni bir shartlaridandir go'yoki iymonni shartlarini ichiga kirgizyaptilar masalan al hayau minal iymon al hayau shubatul minal iman degan bir hadis shariflari borda hayo ham masalan iymonni shartlaridan bittasi hisoblansa bir juzi hisoblanadigan bo'lsa mana shu qarindosh urug'chilikni bog'lashlik ham o'sha iymonni e, mukammal bo'lishligiga sabab bo'ladigan ishlardan ekan endi bu qarindosh urug'chilikni bog'lashlik vojib bo'lyaptimi uni tark qilishlik hatto gunohkor bo'ladi deyapti demak siz bilan bizga juda ham zarur bo'ladigan narsa unutilib yuborilayotgan qarindoshchiliklarni qaytadan bog'lashlik yana bir hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu siylay rahmni sababli insonni rizqini mo'l ko'l bo'lishligi umrini uzoq bo'lishligi boshiga kelishligi vojib bo'lib qolgan har xil ofatlarni ko'tarilishligi haqida hadis shariflari bor ekan man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi va yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu muttafaqun alayhi kim rizqini keng bo'lishi umrini uzoq bo'lishini xush ko'rsa qarindoshlik aloqalarini bog'lasin dedilar qarang biror bir qarindoshimizga bir yaqinimizga ehson qilishligimiz bilan demak rizqimiz kengayar ekan o'sha qarindoshchilikni bog'lashligimiz bilan umrimiz uzoqlashar ekan